欢迎你们来到我们的课后生死练习这个部分的第一个问题是，请选出正确的拼音。我们一起想一想，答案是什么？好，这个问题的答案是是是。好，第二个问题。 你选对了吗？答案是您，您。好，我们看第三个问题，这两个字是什么呢？答案是先生，先生。好，我们来看最后一个问题。最后一题的答案是欢迎。 欢迎，好，第二部分，请选出正确的英文，正确的英文。好，第一个是谢谢，谢谢。好，答案是 Thank you，谢谢。第三个，好，我们来看第二个问题，你好，你好，你选对了吗？答案就是第一个，第一个。 好，我们来看第三个问题，哪里？哪里？好，哪里的答案是第一个，where，where。好，最后一个问题，对吗？对吗？正确答案是最后一个，最后一个。 好，我们来看练习的最后一个部分，第三个部分，请选出正确的词汇。好，我们来看第一个问题：你是什么什么人？谁也还是哪里？好，答案是哪里？你是哪里人？好，第二个问题。 让我来什么什么一下朋友，答案是让我来介绍一下朋友。介绍第二个、第三个问题，我是法国人，什么什么是美国人？ 这个问题的回答是，他是美国人。你选对了吗？最后一个问题，欢迎你来台湾玩，接还是长大呢？欢迎你来台湾玩。如果你喜欢我们的练习，欢迎帮我们按赞。 订阅，谢谢你们。